tubanirizaako mwenna abeekuumira ku mukutu gwa meguno omuganzi ogwa online medias uganda online medias uganda nga mwe mwasalo ne mugamba nedda fe tujja kubeera neno kubanga bano abasajja bo basalawo okutuweereza balina first hand information nga bo webagiina bokka nga bo webagiina bokka yo esookera waabwe then nemulyoka mugira aba ne ku youtube channels obulalalalala nobuyoutube channel zobulalala simanya bwani simanya bwani sijja bumenya naye nga bo bagezako kopaffe kubanga ffe twasala ne tubagamba aa ah, ah, katugezeeko kuteeka journalism ah, mu nkola oba mass communication mu nkola tulabe nga ekintu eh, kinene tukigusa okulaba nga bannayuganda n'abali mu mawanga ag'enjawulo agetolodde uganda abali mu east africa mwe muli kenya tanzania rwanda burundi saako n'abali mu mawanga ag'ebweru w'eggwanga eh, abali mu europe abali e bungereza abali mu america abali e philippine abali e netherland abali e kuwait abali e denmark abali mu australia namawanga agamu gesimenya olunaku olwaleero ah, ah, ngenda maaso n'okwebaza abawuliriza bange ab'enjawulo bano bo batubeereddewo okuva nga ekintu kino etwatandikira ddala okukikuba ekintu kino twatandikira ddala okukikuba bo nga bagamba ah, kama mbaya ni mbaya tetulina kuva ku online medias uganda abantu bano ah, ngenda mu maaso Ah, n'okwebaza nti ah, senga tebabadde bo oba ekintu kino kyandibadde kitulema netugamba aa ah, ekintu kino kyokuweereza abantu kyo kiganye naye abantu abo bagenze mu maaso ne bagamba aa ekiba kibe ekiba kibe online medias uganda ffe twasalawo mwe mukole ki mwe mutuweereza abantu bano kuliko penrop eh, yebazibwe kuliko majidi uganda kuliko hassan 09 city kuliko semwanga remi kuliko kimbugwe soldiers uh, kuliko efrance waiswa nasiwa ya yeah. efrance nasiwa kuliko shakira namuhose kuliko nyanzi recho kuliko nakato mire kuliko paul pirio kuliko rain topi uh, kuliko silvia nola silvia nola newankubadde owakanya ebimu byetera okwogera naye tosooka kukola research bwe buzibu silvia nola sooka okola research uh, then awo olioka owandike comment nga comment ddala nawe olabira ddala nga mm, oyinza okukyalenginga aba online medias uganda kuliko kathe nambiru oyo yeddira ekika kyemmamba kuliko taus mutesi eh, kuliko fatima ali kuliko sebastian lwanga meme mariam sara nakimbugwe eh, kuliko eh, kakoza thanda hasani medi kuliko hasani karema good miro xp namugenyi mastula ne jackie Jackie Jackie Clean abantu bangi uh, kansomeyoko wano abalala nga basatu then tyoke twolekere ekyatuleese olunaku olwaleero olwemmande kuliko kabaati kuliko yanga qds uh, kuliko junju muhammud good uh, kuliko kemasalita ye yeah, abantu bangi nyawo bo basalayo ne bagamba ah, ekikwatagana ne online medias uganda ebyobufuzi ah, tulina kubijja okubanga bano abasajja bo basalawo eh, oba munjogera enyangu emitima gyabwe gyakolaki emitima gyabwe gyakaluba nti bo bajja kuweereza abannauganda amawere getulina olunaku nene olwa mande ah, ngaenaku z'omwezi 22 february amawulire gakatuuka wano ah, tegakatuuka jo twabadde tugogeddeko olunaku lwejjo neka tugezaako kugongerezaako ku biki be bannayuganda bebogera ku mmotoka ya pulezidenti waabwe omulonde ah, ayitibwa robert kyakulanyi sentamu oba oisobola okumuyita bobwine the geto gladiator the dangala from where from kamoca amawulire mangi agayitingana ku mmotoka eno naye nga omubanda wa kabaka robert kyagulanyi sentamu eyatutte eh, museveni mu kooti ku musango gw'okumubba akalulu mikwano gye mu uganda amerika ne bulaaya besonze mu ssente ne bamugulira kapyata etayitamu masasi bagamba nti obulamu bw'omubanda busaana okukuumwa obutiribiri twalabako emabegaawo nti omubanda waliwo yali agenda weyali ava okwewandiisa ah, weyali ava okwewandiisa nga agenda kukwatira nup kad ah, abanga yali ku ah, kadi ya nup eyokuba nti yesimbyewo okuvuganya mwami museveni naye weyali bwati akafuluma nga amaze okuwa sipiiki ye awo afulumye eh, abasajja ne bakwata emmotoka ye ne bagikuba okuba endabirwamu aa waliwo n'omulundi omulala uh, yali ava luddawa yali alina gyalaga era naye ngaali mu biseera bya campaign bya campaign trailers ezo uh, ne baddira emotoka ye ne bagikuba amasasi ku mipiira from noweya yali era ali loka loka district ne baddira emotoka ye era ne bagikuba mm-hmm. era awo nagezaako nagaa campaign tujja ziddamu uh, the next day awo campaign ze nezisooka zisirikamukaawo edde kubanga sifule because emmotoka mweyali atambulira baali bagiyigganya baali bagizoganya mu njogera enyangu eri wanene e uganda emmotoka ye baali bagizoganya nga kubanga yo baali bakimanyi nti eyo yo eyitamu essasi era ndowooza okusaba kwa mukama oba okusaba kwa mungu nabanga yagezaako okutukuumira pulezidenti waffe omulonde robert kyagulanyi sentamu mm. Ah, naye abantu abo ebintu ebyo byona byona ebyakolebwa ah, byakolebwa uganda police ne military ah, updf byanyiza nnyo abanankyukakyuka abali ebweru weggwanga n'abali waneeno mu uganda ne bagamba ekimala kimala ono omusajja omubanda wa kabaka mwana muto alina emyaka 38 kubanga twakakuza amazaalibwa ge awo mu mwezi ogwo Ah, mumwezi ogwo mu mwezi guno gwe tulimu ah, twakakuza amazaalibwa gwe ah, g'emyaka asatu mu omwenda wiki minzi akyali muto so bannankyukakyuka abo nebavayo ne bagamba fe tetwagala mubanda wa kabaka atuukibweko wadde n'obuzibu wadde n'obuki bwonna bwonna ne bagamba ffe katwesonde aba abali mu diaspora twesondemu emmotoka kapyata etayitamu masasi emmotoka eno toyota landcruiser v8 breatproof model 22 nkiddamu emotoka eno land cruiser toyota land cruiser v8 bread proof modo 22 jukira tuli mu 22 mugumu leero enaku z'omwezi 22 feb 22 mugumu ukiminiza emotoka eno ekyali mpya nnyo latest nnyo nnyo nnyo nnyo eno nzirugavu mulangi ah, kungulu mulangi kungulu olaba motoka naye nga munda tanka nwanyi nkiddamu eno nzirugavu goyinza ogula balabaawo nti agupakinzaawo gumotoka guli awo tegutegereka ku v8 ah, naye ah, kungulu eh, langi enzirugavu naye nga munda tanka nwanyi tanka nwanyi mhm. katugende maaso abajapani mu kugikola emotoka eno bagimaliddeko amagezi gonna beyaziseko ne tekinologiya wa amerika okujongeramu ebirungo mu afirika yonna ozibalira ku ngalo zivugibwa bakulembeze nkiddamu mu afirika mwonna ozibalira ku ngalo kubanga zivugibwa bakulembeze ekyo kikulagaki nti nno robert kyagulanyi sentamu mukulembeze kubanga mu afirika tukugambye nti zivugibwa bakulembeze kati ono ye yandigivuza ate nga tali mukulembeze ekyo kiraga nti robert kyagulanyi sentamu bob wine the geto gladiator the dangala from kamoca mukulembeze w'abantu tweyongeddeyo mumaaso emmotoka eno ya sisi 157 ezagiguze zikuumwa nga zakyama naye abazitebeeza bagamba nti eyinza okukwata mu kawumbi ng'obaliddemu n'emisolo egy'ennaku zino obaliramu emisolo gyawali wali eri ku revenue ebikibikibi kijjukira emotoka ya bbeeyi ate ah, bakugereka omusolo okusinziira ku modo bakugerekera omusolo okusinziira ku modo gyoba oleese nti woba oleese bbiri abiri omusolo era naye era oba okimanyi gujja kuba waggulu nnyo naye oba oleese ya bbiri mukaaga kati emyaka kumi nga neena kumi n'etaano era oba naawe oba okimanyi nti omusolo si gwa waggulu nnyo so kati okusinziira nga bwe tukoze okunoonyereza kwaffe nti ene emmotoka eno eya pulezidenti w'abantu rand cruiser vh bret proof modo bbiri abiri ayinza okuba ngaekwata mu billion 1 billion tugamba sente zeuganda banaye tugamba biliyoni ya, ya usa oba biliyoni yedola tugamba biliyoni yawa eyeuganda mp omulonde owacyadondo east amuwadda nku nyingi era nga eh, yomu ku bataano bakyagulanyi yagambye nti bw'oyogera ku motoka eno abantu bayinza okukuyita omulimba naye emotoka eyo nsajja ddala bw'ogitulamu owulira nga kituufu katonda alina eddala lyakutaddemu temanyi mpa enkoni ya museveni kubanga eno ku mwaka mupya 2020 bob wine yagireeta mu december <laughs> owulira kyebayita loba doba style owulira kyebayita loba doba style emotoka uh, ah, tugambye nti nno omubanda wa kabaka yagireeta december kati bala december january february yagisabulukuluddelunaku lwejjo nga ennaku zomezi 2 mu lumu naye batugamba nti emotoka eno yagireeta mu december wa 2020 kyebayita loba doba loba doba style ngekimukozesa lobadoba style ayagala abasajja baneeno abazunze baddeeno baddeeno paka nga amaze okugiwandiisa nekitegereka nti no kati eri mubutongole ya robert kyagulanyi sentamu kubanga senga teyabatwala mu lobadoba style awandirabye nti nno ekintu kino ate emotoka eno gyebamuwa bannankyukakyuka bbanna e, nup abali mu diaspora abali ne mu nsi zonna zonna zonna zonna zonna nti ekintu kino bandibadde nga nga kibava mu ttaano kubanga webanga ura ganye okuwandiisa ekidduka kyo eh, omanyawo omanya nti bayinza nogitika ne bagizaayo gye bakola ki gye bagijja mhm, tugambye nti no bobwine emmotoka yagireeta mu bbiri bbiri abiri desemba n'abakwa gikukulira olw'emisoso egy'empapula omuli n'obulipo gavumenti weeteeka ku mmotoka n'ebintu ebirala ebitayitamu masasi si buli muntu nti ayambala ekyambalo oba okuvuga emmotoka omutayita masasi olina okusooka okufuna olukusa lwa gavumenti n'ebiseera ebisinga ku bantu ba bulijjo lugabibwa magye ne poliisi bobi wayina emmotoka eno yagisabuukuludde eggulo ku sande lweyagitulaze emagere ebyo byogerwa ataano ah, we ah, looya muwada nkunyinje ena kamera ekika kya gps esobola okulondoola omugoba waayo yonna gyali n'omanya kyakola bw'oba oyagala okugisiba aleme kweyongerayo n'okikola erina kamera endala ezisobola okukulaga buli kintu ekiva buli ludda bodaboda bwebeera eva emabega oba mu maaso ng'enaatera okukusembera empira gyayo gyaka n'omanya nti kirabika waliwo obulabe oba waliwo omuntu ansemberedde okuntuukako emmotoka ate emmotoka yonna bweba eva emabega oba mu maaso bwekusemberera endabirwamu zaayo eza saidi mira zaaka akataala n'omanya nti oyo ayinza okutomera erina seringi eyekika kya sipooti edduka ennyo eno emmotoka tegulwa mugagga akyabulamu <laughs> abagee nti emmotoka zitambulirwamu bapulezidenti bakulembeze so kati ekyo kikulaga nti nno ah, ne robert kyagulanyi sentamu mukulembeze w'abantu so singa tabadde mukulembeze w'abantu osanga emmotoka eno teyandikozeeki teyandigitambuliddemu buli ekintu giriko kya bbeeyi ettaala lyokka liri mbukadde 1 n'omusobyo ettaala lyokka oyinza okuligulamu obumotoka obulala bubiri oba busatu mu uganda olwo buno obumotoka bukosa buno bukolona obumotokamotoka obo butategereka bumiliyoni nnyanya so ettaala limu eryemotoka y'omubanda wa kabaka v8 nandikuruza breatproof ligula miliyoni 1 nemu ekimenzibwa obumotokabo busatu bwemotukawo eh, busatu oba bubiri ah, mu gundi en emu akalabiramu kebbali kokka kali ku miliyoni satu akalabiramu kebbali bwe buno obulabirwamu buno ah, waliwo obulabirwamu obeerawo mumaaso kabeerawo mumaaso va ku saidi mira naye waliwo akabeera alinga ku tama awo awo nga ku tama kagula miliyoni satu kamu bwekati kyokka kati ni bwekati nekagula miliyoni satu okumanya emotokene erina tekinologiya w'amaanyi eriko ekitabo kiramba kya mikulu kumi n'omusobyo ekirimu kalonda yenna agikwatako n'engeri nannyiniyo gyesobola okumweyambisaamu olw'okubeera nga teyitamu masasi ezitowa ttaani ezitali za bulijjo kulandikuluza endala ebbaati lyayo n'endabirwamu zimira masasi endabirwamu nebbaati baziyita zizimira masasi bw'okoona ku bbaati ly'emmotoka eno terivuga nga zino ez'ebipapula omu ku bagimanyi yagambye online medias uganda nti bwekubwa essasi oba amasasi emiramamire ne gawagamira munda mu bode oba endabirwamu n'amalala okumansukako ng'enkuyege ku gi emmotoka ekanze bambega ba museveni emmotoka ekanze bambega ba museveni kuli abayiso diso simanya cmi eh, simanya abaani obutongoletongole buli awo obaebyokwerinda oba obwabambega naye bakanze nnyo emotoka eno ekanze abamu ku bambega nga bebuuza bobwine yajjewa sente ezigula emotoka ngaeno emotoka eno nzirugavu mu langi emotoka za bobwine okulitundula ne landcruise zaabwebwa poliisi era zikyali mu aruwa gye battira ddereeva we yasin kawuma nga banoonyeza uh, ebiseera ebyo uh, yali nnyo mukwano gwe nnyo nnyo nnyo abali bamuyita kasiyano wadiri naye ku mulundi guno bambi abaana bagezezaako omugamba nti okuva ewegatta ku kibiina kya anti ekyamugisha muntu nga tugezeeko kukuba enkukula ate uh, tukulageko taaki nti omubanda wa kabaka tebamuddamu omubanda wa kabaka tamanyiirwa omubanda wa kabaka tebamuvuma omubanda wa kabaka talaba mumwa so kyebakola kasian wadiri naye ngaono musajja bobwan uh, ah, robert chagulanyi sentamu yagezako okumuyirawo omubiri ah, n'amuyirawo omubiri n'agamba nti e eh, ekimala eh, kimala kangezeeko okugira zino by elections ez'omwaluwa omukwano gwange ono kasian wadiri awangule naye uh, ah, kasian wadiri amala owangula omusajja n'amwesamba nga tayagala kumanya bifa ku kyagulanyi ebatisentamu naye nga omanyi nti abantu bano batereka eh, bamutereka era naye ne bamulaga nti mubiri abiri mu kulonda kuno kwetwakakuba emabega gwe tetukuzaayo nga nensonga lwaki tebamuzaayo yamanyiira omubanda wa kabaka vietland cruza gyabadde akoleramu kampeeni ez'obwa pulezidenti efuuseganyegenya olw'okwetoloola eggwanga lyonna bobi wine ayogedde ku meeri n'emmotoka ye empya omubanda wa kabaka ayogedde ku meeri n'emmotoka ye empya etayitamu masasi ah, we twagezezaako okwegera ah, ne kyagulanyi robert centam ah, president wabantu omulonde president wabantu omulonde ngaayogerako naba online medias uganda twamutandise bwe tuti ti omubanda bakuyiyemu kapyata emmotoka etayitamu masasa kyogamba waliwo abaagala okukutta nga kaweesi oba kirumira naye yatuzemu nagamba ti singa si mukama katonda kumbikako kasulu singa kati emboozi ndala nnyo eri obulamu bwange okuva lyonavaayo okuvuga nyamwami museven ne gavumenti ye obulipo bw'okuttibwa bungi nnyo bwe mbuuse mu kiseera kya kampeyini nali simanyi nti nsobola okuzimalako mm, nga sifunye kasago kisago kyonna naye mukama katonda akyanjagala era alina ensonga lwaki nkyali mulamu yadde nga mikwano gyange abambeeraku lusegere battibwa abalala balema abalina ebinuubuli okuviira ddala mu kawulu ka kyaddon uh, east mu 217 emmotoka eno abamu ku bawagizi bange era bannankyukakyuka abakolera mu mawanga g'abazungu bwe basonze okugingulira era ne bagimpeereza baabadde balaba ngaobulamu bwange buyita mu kusomozebwa kunene ate nga bakyanneetaaga mu strago okutunka nga twambadde engule tulayongedde ne tumubuuza nti emmotoka eno eyawukana etya ku mmotoka endala era eyaguze sente meka awo wenjagala owulire kiki omubanda wa kabaka kiki pulezidenti w'abantu kyeyagezezzaako okuddamu online medias uganda nga tumubuzizza uh, ku nsonga ekwata ku motoka yatugambye nti teyina njawulo na motoka ndala okujjako okubeera ng'eno teyita mu masasi sente ezaaguza emotoka eno bakama bange abagimpadde be balina okubyogerako mpozi n'ekijawula akuza museveni e, zatambuliramu kwe kubeera ngaeyange eri mumakubo malambulukufu yasasudde emisolo gyonna mu ura nesobola okutuusibwa neno mu uganda nga ne buli kimu ekigikwatako kiri mu mannya gange nze robati kyagulanyisentamu banakyukakyuka be bagimpadde ku mutima mulungi naye ezo jajja zatambuliramu ali ku musolo gwa bannayuganda mweyeeyagalira era yensonga lwaki tulwana nnyo okulaba nga buli kintu kyonna ekikozesebwa mu gavumenti eno abantu ab'olubatu kibaggibwako nekidda mu mikono gya bannayuganda ebyo byebigambo bya robert kyagulanyi sentamu pulezidenti w'abantu the geto gladiator musinguzi bamuwadde amangi amannya mangi buli wamu yonna yona yonna gyagenze naye nga nze mmuyita omununuzi wa uganda twayongedde ne tumubuuza ngaffe aba onamidias ne tumugamba kikyozaako singa kooti egoba omusango gwewawaabira president museveni ogw'okubba akalulu wuliriza biki omubanda wa kabaka bye yatuzeemu yatugambye nti kyeraza nti abalamuzi abali mu musango guno bakolera mwami museveni kitulagira ddala nti teriisuubi okujjako abalamuzi bano abakulirwa saabalamuzi owenye alfonso dolo okukwatibwa ensonyi ne balangirira obuwanguzi bw'abannauganda oba okuddamu okutegeka akalulu akalala omwami museveni twamuwangula era bannayuganda bajja kulwanira obuwanguzi bwabwe ekyo kye yazzeemu nga tumubuuziza nti singa kooti enaagoba omusango ogwo onaakola otya ye yagambye bannayuganda abaalonda bannayuganda abannonda bo bajja kuwalirizibwa okunoonya wiini yaabwe ne tuddamu ne tumubuuza nti kikyotegeeza bw'ogamba nti ojja kugenda mu kkooti y'abantu tokuma mu bantu muliro yatuzeemu nti sikuma mu bantu muliro teri muntu ayagala bantu kufa naye gavumenti buli lweyeyongeza amaanyi mu kunyigiriza abantu buli muntu yeekyawa era singa mwami museveni n'ebitongole bye ebitulugunya abantu tebeekuba mu kifuba bandireetera okuyiwa omusaayi mu ggwanga otambuzza nti kikyayogerako ku mmeeri <laughs> otambuziza ku kikyayogerako ku mmeeri eryaho emumbaasa egumbi awo emumbaasa awo eya uss uss hadde uh, ship uh, navo ship e, ebeerako eh, ebyokulwanyisa byonna ebyenjawulo eh, bamwizitasubwa bamuntu nsolo ba amerika na buli kimu kyonna yatugambye nti siina kyamaanyi kyenyinza kwogera ku mbeera eyo eh, kyemanyi mwami museveni byakola bannayuganda tebiruma bannansi bokka wabula n'abazungu naddala amerika ensi ezikuze tezaagala abakulembeze batulugunya abantu kyovaolaba abakulembeze bangi abeefudde bannakyemalira mu afirika babadde bagenda bulala nnyo ne mwami museveni bw'ateegendereze yandigenda nga abajwanyi be avaawo nga muno mwemuli koloneeri mwama Gaddafi eyali pulezidenti wa libiya naye nga bannansi bamusanga agudde mu fuleje ne balyoka bamugajambula ng'obunyama ne bamugamba anti wagamba naffe katukolenga bwe wagamba kyegamawulire ge tuyina oba gegamawulire ge tutandise nago olunaku nene olwammande ah, nga tugezaako okwogera ku mmotoka ya pulezidenti w'abantu ah, gye bamuwadde ah, robert kyagulanyi sentamu gye bamutonedde bwe eh, bagambye nti aa pulezidenti tukooye embeera embi mwotambulira otambulira mu matiga otambulira mu biki asooka ah, tukuyiwemu kapyata eno eyogeza bannayuganda obwama eno eyogeza bannayuganda obwama bannayuganda bangi nnyo ah, bavuddeyo ne boogera ku mmotoka eno ah, bavuddeyo ne boogera ku mmotoka eno Uh, obudde newogera ku motoka eno ah, waliwo omusajja amuyita segirinya muhammadi eddoboozi lyekyebando oba eddoboozi kati tukyamuyita ddoboozi lyekyebando kati muyita ddoboozi lyekawempe ah, naye yayogedde ku motoka eyo ah, n'agamba nti nno eh, motoka omubanda mm, kyamaanyi nnyo okugiyingizaawo kyamaanyi nnyo okukolaki okugiyingizaawo n'abantu abalala bangi n'abantu n'abantu abaki abalala bangi nnyo nnyo nnyo nnyo katufundikire ah, n'okutumira abantu bano eno ab'enjawulo bo nga bagambye nti nno onli medias uganda omukutu gwabwe goba gwagala nnyo nnyo nnyo nnyo era tosobola kujogerako kibi kyonna ne batakunyiga mpamyo tosobola kwogerako nali media z uganda kintu kibi ne batakunyiga mpamyu kuliko abannaffe aba fresh medias uganda aba fresh medias uganda batwagala nnyo eh, nayo youtube channel bane mugendeko nayo mugisubscribing eh, naye ebeera neinformation ennungi kuliko bannaffe aba flashlight the flashlight ya yeah. uh, mukwano gwange oyo bamuta ahebwa logers ahebwa logers aye wanoyo ah, <laughs> yaliko lecturer wange nesija kubyogera yaliko lecturer wange naye mugende ko kuchano ye eyo eyitibwa the flashlight hey, mugezeeko okunoonya era fena tukola politics waliwo nomusajja amutadde the prestimes prestimes ah, nayo ekola byabufuzi naye mugendeko muginoonyeeko mugisubscribing waliwo ah, chani bagita zula amazima express ya mukwano gange wabiyita mumalo kakande ah, nayo ekola byakuzula bantu olina omwagalawo biki bakumpanya ettaka lyo bakumanyira manyira biki biki omwagala wo akumanyira waliwo gwe bakumpanya sente bakadama bonna abali eyo mugende ku chano ya, ya mukwano gwange oyo uh, bamwyita mumalo kakande yazula amazima Ah, ah, mugendeeko musobole okuba nga babanoonyeza ebintu byemubakolaki byemuba mwetaaga fe tabagamba ensonga lwaki tandikawo zino youtube channels twagala bannayuganda mwenna muganyulwemu so abantu bano kambatumireko then tukigale waliwo omutebi alinas waliwo alan aikondere waliwo uh, ah, josin josin waliwo peter musoke waliwo namukasa lilian waliwo samu kasozi uh, waliwo larisa litivunika waliwo smil smil thomas byalugaba uh, waliwo neani uh, wano uh, waliwo ne jaria namala nakatomire na uh, uh, ya yeah, waliwo ne nakatomire bebo bebo ndowooza bebondooza so olunaku olwaleero tulufundikidde awo amwekumirekonmedias ah, uganda musubscribing eba nefamiry egejje famiry ebeera enene kubabo nga fe twabagamba fetudiringamu information eyo bannauganda gwe baagala tetumuga tusanga te tuletaleta bibozibozi ebyayitako nedda tuleta kintu kiriwo era maaso awo tugenda kubatubatuusako uh, press conference uh, eya pulezidenti w'abantu omulonde robert kyagulanyi sentamu essaawa yonna ngenda uh, genda magere tugezeeko kubanga tujiba streamingira live wano ku online medias uganda mukama abankumire atakumira mpeera uh, ne allah abagonomoleko byonna bemusinga okwagala bannange musabe eh, allah allah ali wamu nammwe wemusaba mujja kufuna naye mba temusabye nammwe temujja kufuna mukama bankuumire tuddiŋŋane olundi